So our chapter is a uh, depreciation accounting. And in the depreciation accounting till now, what we have covered. So first of all, we have discussed about uh, topics which we have to cover in this. Then first of all, we took the meaning of the depreciation. The depreciation means fall in the value of fixed assets. When the value of fixed assets go down because of its usage, or because of technological change in the market, then the fall in this uh, value is known as depreciation. So meaning of depreciation is decline or fall in the value of fixed assets because of any reason. Then we took the features of the depreciation. In that we discussed that depreciation is the decline, that is fall in the value of fixed asset. It is a continuous process. It includes loss of value of a fixed assets due to its usage, obsolescence, that means fall in the value because of uh, asset being outdated, because of new technology, our present asset becomes outdated and its value goes down, that is obsolescence. Then we discuss depreciation is the expired cost and therefore it must be deducted before calculating the taxable profit. Then we have discussed different factors which are kept, kept in mind for deciding the amount of depreciation. The first factor is the cost of the asset. That means the price at which asset is purchased, then the estimated net residual value, that means the scrap value after the useful life of the asset, then depreciable cost depreciable cost is the difference of 1 minus 2 that means from cost of asset when you minus the estimated net residual value that is scrap value you will get the depreciable cost and the estimated useful life these are the four factors which kept in mind for deciding depreciation then we discussed different methods of calculating depreciation. There are two methods of calculating depreciation. One is the straight line method. In the straight line method, every year the amount of depreciation remains the same. And for this, we have to use this formula. Depreciation is equal to cost of asset minus estimated net residual value and it is divided by the number of years of expected life. If you want to find the rate of depreciation, then whatever amount of depreciation you have got that is divided by the total cost of the asset multiply by 100 you will get the rate of depreciation all these things we have already covered in our previous lecture and video for this is already available on the youtube Second method is the written down value of method. It is also known as diminishing value method, diminishing balance method. In this method, every year the amount of depreciation goes down because it is calculated on the written down value. That is the book value after subtracting the depreciation. So there are two methods of calculating depreciation, straight line method and diminishing balance method that is written down value method. Then we have covered methods of recording depreciation. Methods of recording depreciation indicates how depreciation accounting will be done in the books of account, how the journal entries would be passed. So here also we have two methods. One is the charging depreciation to asset and second is creating provision for depreciation. So in our previous lecture, we have uh, recorded, uh, we have understood these uh, entries. The first method was journal entries for recording depreciation. In that, first of all, we pass the entry for purchase of asset. When we purchase asset, then asset of the business goes up. So asset account is debited and we are making payment for that. So our bank balance will go down. So to bank so we pass the entry asset account debit to bank. But suppose if we have purchased assets on credit, then instead of asset to bank, what we will write asset account debit to vendor account. Say, for example, I have purchased machinery from XYZ Limited on credit, then I will write machinery account debit to XYZ Limited account. So this is the first entry for passing entry for purchase of asset. Then at the end of every year, we have to pass two journal entries for recording the depreciation. First entry is depreciation account debit to asset because the method is charging depreciation to asset. So depreciation is one type of expense as per the rule of nominal account. All the expenses should be debited. So depreciation account is debited. And because of depreciation, the value of asset go down. So asset account is credited. Second entry, we, what we have to do, we have to transfer the amount of depreciation to the profit and loss account. That means depreciation account will be closed and it will be transferred to profit and loss account. So second entry will be profit and loss account debit to depreciation. So these are the two entries which we pass at the end of every year. So if we talk about the journal entries, then there are total three entries. First entry we pass when we purchase the asset. And that would be asset account debit to bank or asset account debit to vendor. Second entry we pass for the depreciation and that entry is passed at the end of the year. And the entry for the same is depreciation account debit to asset and second is profit and loss account to depreciation both these entries are passed at the end of the year say for example our accounting year ends on 31st march so this entry will be passed on the 31st march every year so there are three entries which we have to pass our second method was creating provision for depreciation account if you have created the depreciation provision account, then your entries would be something different. At the end of the year, what we will do, first entry we will pass depreciation account debit to provision for depreciation account because we have created provision. In the previous method, what we were writing depreciation to asset. But in this method, we have to write depreciation to provision for depreciation account and the second entry will remain same at the end of the year the amount of depreciation will be transferred to the profit and loss account debit side so entry would be profit and loss account debit to depreciation so these are the two methods once again i am repeating the journal entries so that you better understand both the method in the first method what we do First, we pass the entry for purchase of asset. This entry will remain common in both the method. When you purchase asset, you will pass the entry asset account debit to bank, or we can say asset account debit to vendor. Vendor means seller. In the first method, entry for the depreciation is depreciation account debit to asset, and second is profit and loss account debit to depreciation. Here you can see depreciation account is debited and asset account is credited. Whereas if we talk about the second method that is creating provision for depreciation in that you can see the first entry depreciation account is debited but credit we have done of provision for depreciation account instead of asset we have written the provision for depreciation account this is the minor difference between these two methods Last entry will remain same in both the method. That is depreciation amount is transferred to profit and loss account. So entry would be profit and loss account to depreciation. So in this way, in both the methods, we have three, three entries. You have to remember only these three entries. And one thing you have to keep in mind, depreciation entry we pass at the end of the year. Now let us take some exercise and try to understand both the methods. Here you can see ABC Private Limited purchased machinery for rupees 4 lakh on 1st April 2018 and spent rupees 80,000 for its installation. So as I told you in earlier lecture, when you purchase any asset, all the expenses related at the time of purchase, like transportation charges, installation expense, all are added in the cost of the asset so if someone asks you what is the cost of this machinery then you have to tell 4 lakh 80000 because we have purchased machinery for 4 lakh rupees and 80000 we have spent for its installation in the factory machine को फैक्ट्री में इंस्टॉल करने के एक्सपेंसेस हुए वो भी मशीनरी की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे So our total cost of the asset is 4 lakh 80,000. Its expected useful life is five years. मतलब हमने एज्यूम किया है कि ये जो मशीन हमने खरीदा है वो पांच साल तक चलेगा this is our estimation it's estimated scrap value जिसे हम नेट रेसिडुअल वैल्यू भी बोलेंगे दैट इज फोर्टी थाउजेंड इसका मतलब होता है कि पांच साल के बाद ये मशीन जब हमारा पूरा यूज हो जाएगा मतलब उसका हम यूज फिर से नहीं कर पाएंगे तो जब हम उसको स्क्रैप में सेल करेंगे तो हमें फोर्टी थाउजेंड मिलेगा ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन है इसलिए आगे एस्टिमेटेड वर्ड यूज किया हुआ है तो डेप्रिशिएशन हमें पहले साल से ही काउंट करना होता है इसलिए हमें ये सब एस्टिमेशन लगाने होते हैं कि कितने साल ये असेट चलेगा जैसे कि यहाँ पे पांच साल तक चलेगा ये मशीनरी हमें पहले से एडवांस में सोच लेना है कि पांच साल के बाद कि मशीन जब आप सेल करोगे तो आपको कितना स्क्रैप वैल्यू मिलेगा तो यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि फोर्टी थाउजेंड मिलने के चांसेस है अब इन सारी चीजों को ध्यान में लेके हम डेप्रिशिएशन और रेट ऑफ डेप्रिशिएशन काउंट कर सकते हैं तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो स्क्रीन इज विजिबल मुझे बताइए जरा आपको स्क्रीन दिख रहा है यस सर ओके अच्छा स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो डेप्रिशिएशन अगर हमें काउंट करना है तो हमें क्या करना है कॉस्ट ऑफ असेट लेना है उसमें से estimated net residual value minus करना है और उसको number of years of expected life से डिवाइड करना है इसका जो आंसर आएगा उसको हम सेकंड फॉर्मूला में यूज करेंगे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो भी फर्स्ट फॉर्मूला से आया उसको टोटल कॉस्ट से डिवाइड करो इंटू हंड्रेड करो तो आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगा तो let सी see the solution of the exercise which we right now saw. यहाँ पे आपको असेट की कॉस्ट दिया है फोर लैख एटी थाउजेंड और उसका एस्टिमेटेड लाइफ है फाइव इयर्स और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है फोर्टी थाउजेंड तो अगर इसका हम सॉल्यूशन देखें तो इस तरीके से आएगा सबसे पहले तो आप फॉर्मूला इस तरह से लगाओगे depreciation is equal to cost of asset minus estimated net residual value divided by number of years of expected life तो हमारी मशीन की कॉस्ट कितना है four lakh plus eighty thousand तो टोटल कॉस्ट है हमारा फोर लैख एटी थाउजेंड उसमें से आप स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दो जिसे एस्टिमेटेड नेट रेसिडियल वैल्यू भी कहते हैं दैट इज फोर्टी थाउजेंड आप उसमें से माइनस कर दो और इसको फाइव ईयर्स से डिवाइड करना है तो आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा एटी एट थाउजेंड तो फॉर्मूला को यूज करके eighty eight thousand rupees depreciation आ रहा है मतलब एवरी ईयर ये मशीन जो है एटी एट थाउजेंड रुपीज उसकी वैल्यू डाउन होगी और ये हमारा एक तरह से एक्सपेंस है एक तरह से हमारा लॉस है तो उसको हम जब भी एंट्री पास करेंगे तो डेप्रिशिएशन को डेबिट करेंगे 88,000 से दूसरा ये स्ट्रेट लाइन मेथड है तो स्ट्रेट लाइन मेथड में every year the amount of depreciation will remain same every year 88,000 rupees उसकी डेप्रिशिएशन की कॉस्ट लगेगी अच्छा सेकंड फॉर्मूला में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड करना है फॉर्मूला हमारे पास है डेप्रिसिएशन का अमाउंट उसको टोटल कॉस्ट ऑफ असेट से डिवाइड कर दो मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो फर्स्ट फॉर्मूला में से हमें अमाउंट मिला है एटी एट थाउजेंड कॉस्ट हमें पता है फोर लेख एटी थाउजेंड है मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड करो अगर आप इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर पे तो आपको आंसर मिल जाएगा एटीन उसको राउंड ऑफ कर दिया है एटीन परसेंटेज इसका मतलब ये हुआ कि एवरी ईयर द असेट की जो वैल्यू है 18 परसेंटेज से डाउन हो रही है 18 परसेंटेज से हमारी असेट की वैल्यू डाउन हो रही है अच्छा आपको समझ में आ रहा है एक्सरसाइज यस ओके गुड अब हम बात करते हैं when a depreciation is charged to asset account जो दो मेथड हमने लिया था उसमें से फर्स्ट मेथड हम ले रहे हैं when depreciation is charge to asset account and straight line method is followed तो उसके ऊपर हम थोड़े एक्सरसाइज ले लेते हैं तो आपको स्क्रीन के ऊपर एक एक्सरसाइज दिख रहा होगा जिसमें हम ये मेथड फॉलो करेंगे एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे और रिकॉर्डिंग करने के लिए हम चार्जिंग डेप्रिशिएशन टू असेट वाली मेथड फॉलो करने वाले तो see the question Soham purchase a machinery for rupees one lakh एक लाख में मशीन खरीदा on first July 2017 first July को मशीन खरीदा हुआ है another machine was purchase for rupees fifty thousand on first January 2019 मतलब दो साल के बाद दूसरा मशीन उन्होंने खरीदा है दो मशीन है उनके पास depreciation is charge at ten percentage per annum यहां पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे दिया है अभी इलस्ट्रेशन नंबर वन में हमने जैसे एटीन परसेंटेज काउंट किया था वो यहाँ रेडीमेड दिया है कि टेन परसेंटेज से डेप्रिसिएशन काउंट होगा by straight line method books of accounts are close on thirty first December every year मतलब इस कंपनी का जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो थर्टी फर्स्ट दिसंबर को क्लोज होता है आपका books of account thirty first December को क्लोज हो सकता है या तो थर्टी फर्स्ट मार्च को जिस दिन को बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो गए उस दिन आपको डेप्रिसिएशन का एंट्री करना होता है तो हम डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे थर्टी फर्स्ट दिसंबर को अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें पूछा है pass the necessary journal entries prepare the machinery account depreciation account for three years 17, 18 and 19. तो फिर से एक बार क्वेश्चन देख लो दो मशीन है फर्स्ट मशीन फर्स्ट जुलाई को खरीदा था सेकंड मशीन जो है वो फर्स्ट जनवरी 2019 में खरीदा हुआ है डेप्रीसिएशन जो है टेन परसेंटेज से काउंट करना है स्ट्रेट लाइन मेथड से और books of account thirty first December को क्लोज होते हैं अब इस एक्सरसाइज को मैं व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा कॉपी कर लेता हूं ताकि आपको वहां पे अच्छी तरीके से समझा सकू so now I am sharing going to share the whiteboard Can you see the whiteboard please tell me Yeah. तो पूरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे ले लिया है ताकि आपको अच्छी तरह से समझा सकें तो देखो सबसे पहले तो हमें डेप्रिशिएशन काउंट करना पड़ेगा हमारे पास दो मशीन है तो यहाँ पे मैं आपको उसका वर्किंग पहले बता देता हूं कि डेप्रिशिएशन हम किस तरीके से काउंट करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं हम मशीन वन की फर्स्ट मशीन की हम बात करते हैं क्योंकि हमारे पास दो मशीन है तो आप देखो फर्स्ट मशीन आपने खरीदा था फर्स्ट जुलाई को फर्स्ट जुलाई 2017 को मशीन खरीदा हुआ है तो आपके पास उस मशीन की कॉस्ट है क्वेश्चन में दिया हुआ है वन लैख इंस्टॉलेशन का कोई चार्जेस नहीं दिया है अदरवाइज उसको हम इसमें ऐड करते तो आपकी कॉस्ट ऑफ मशीन है वन लाख रुपीज ये आपका फर्स्ट मशीन है अब जैसे मैंने आपको बताया कि मशीन जो है उसका डेप्रिशिएशन साल के एंड में काउंट करना होता है तो ये जो हमारा साल है क्लोज कब होगा तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है थर्टी फर्स्ट दिसंबर को क्लोज होगा तो thirty first December two thousand seventeen को ईयर हमारा एंड होगा तो उसका अगर मुझे डेप्रिशिएशन काउंट करना है तो डेप्रिशिएशन कैसे काउंट करेंगे हम उसका तो हमारी जो कॉस्ट है वन लाख रुपीज वो एवरी ईयर टेन परसेंटेज से उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है क्वेश्चन में बोला हुआ है टेन परसेंटेज से डेप्रिसिएशन लगाना है तो अगर आप वन लाख का टेन परसेंटेज काउंट करोगे तो आएगा वन लाख का ten thousand ten percentage count करोगे तो टेन थाउजेंड रुपीज आएगा ये टेन थाउजेंड पूरे साल का डेप्रिशिएशन है पर आप देखो हमारा जो मशीन है यहाँ पे हमने पूरे साल यूज नहीं किया है मशीन तो हमने वह फर्स्ट जुलाई को खरीदा था तो फर्स्ट जुलाई से लेके thirty first December six month है तो ओनली सिक्स मंथ का डेप्रिशिएशन यहाँ पे लगेगा पूरे साल का यहाँ नहीं लगेगा डेप्रिशिएशन आ रहा है समझ में तो डेप्रिशिएशन आपका ओनली फाइव थाउजेंड रुपीज लगेगा पूरे साल का डेप्रिशिएशन टेन थाउजेंड है पर हमने तो मशीन खाली छह महीने ही यूज किया है तो हम पूरे साल का डेप्रीशिएशन नहीं लगाएंगे तो थर्टी फर्स्ट दिसंबर को आपका जो ये मशीन है उसकी बुक वैल्यू होगी नाइन्टी फाइव थाउजेंड कैसे नाइन्टी फाइव थाउजेंड हुआ एक लाख रुपए का मशीन था उसमें से पांच हजार रुपये का डेप्रिशिएशन लग गया तो डेप्रिशिएशन जो है वो असेट की वैल्यू डाउन करता है इसलिए उसको हमने माइनस कर दिया है तो आपका यहाँ पे डेप्रिशिएशन फाइव थाउजेंड लगने के बाद मशीन के ऊपर जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है ninety five thousand book value ये पहले साल का डेप्रिशिएशन होगा अब हम क्या करेंगे सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तीन साल तक करना है अब हमारा सेकंड ईयर कंप्लीट होगा थर्टी फर्स्ट दिसंबर 2018 को फिर से हम इसके ऊपर डेप्रिशिएशन लगाएंगे अब ये स्ट्रेट लाइन मेथड है तो स्ट्रेट लाइन मेथड में every year depreciation remains same तो हमने डेप्रिशिएशन ऑलरेडी पूरे साल का काउंट कर लिया है यहां पे हमने मशीन पूरे साल यूज किया फर्स्ट ईयर में खाली छह महीने ही यूज किया था सेकंड ईयर में हम पूरा साल यूज कर रहे हैं मशीन तो यहां पे आपका डेप्रिशिएशन लगेगा टेन थाउजेंड यहाँ पे छह महीने का डेप्रिशिएशन हम नहीं लगाएंगे क्योंकि मशीन हमने थर्टी फर्स्ट दिसंबर सेवनटीन से लेके थर्टी फर्स्ट दिसंबर एटीन तक यूज किया है पूरा एक साल तो डेप्रिशिएशन लगाने के बाद आपका thirty first December two thousand eighteen को इसका जो बुक वैल्यू आएगा आपका वो बुक वैल्यू होगा एटी फाइव थाउजेंड मशीन की वैल्यू एवरी ईयर कम हो रही है आप देख लो डेप्रिशिएशन की वजह से मशीन की value every year is going down depreciation हम एवरी ईयर कॉस्ट में से माइनस करते रहेंगे तो ये आपका हो गया depreciation for the second year तो इस तरीके से एवरी ईयर आपको डेप्रिशिएशन लगाना है अब थर्ड ईयर की बात करें तो थर्ड ईयर हमारा कंप्लीट होगा thirty first December two question में लास्ट लाइन में आप देखो हमें तीन साल का डेप्रिशिएशन पूछा हुआ है जो हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं थर्ड ईयर का हम डेप्रिशिएशन लगाएंगे स्ट्रेट लाइन मेथड है इसलिए डेप्रिशिएशन की अमाउंट जो है एवरी ईयर टेन थाउजेंड ही रहेगी तो थर्ड ईयर भी टेन थाउजेंड तो आपका thirty first December two thousand nineteen को जो असेट है उसकी बुक में वैल्यू रहेगी सेवेंटी फाइव थाउजेंड तो इस तरीके से मशीन का डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है चलो समझ में आ रहा है ये मैंने डेप्रीशिएशन आपको मशीन नंबर वन का बताया आ रहा है समझ में हाँ इसी तरीके से हम सेकंड मशीन की बात करते हैं so now i am going to explain you depreciation for the second machine अब सेकंड मशीन की अगर हम बात करते हैं तो आप देखो सेकंड मशीन हमने कब खरीदा था तो सेकंड वाला मशीन हमने खरीदा था फर्स्ट जनवरी को मतलब हमने थर्ड ईयर में खरीदा है फर्स्ट जनवरी को खरीदा था इसलिए मैं डायरेक्ट 2019 में आ गया हूँ स्टार्टिंग के दो साल में हमने मशीन नहीं था हमारे पास और इसकी हमारे पास कॉस्ट थी ये वाला मशीन जो है उसकी कॉस्ट थी फिफ्टी थाउजेंड रुपीज पचास हजार में मशीन खरीदा है मतलब 17 और 18 में हमारे पास सेकंड मशीन नहीं था अब सेकंड मशीन का डेप्रिशिएशन भी साल के एंड में लगेगा तो साल का एंड होगा थर्टी फर्स्ट डिसम्बर नाइनटीन अब इसका डेप्रिशिएशन अगर हमें काउंट करना है तो वही टेन परसेंटेज से काउंट करना है तो फिफ्टी थाउजेंड रुपीज हमारी कॉस्ट है इस फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का टेन परसेंटेज डेप्रिशिएशन हमें चार्ज करना है तो फिफ्टी थाउजेंड का टेन परसेंटेज लगेगा फाइव थाउजेंड अगर आप कैलकुलेटर पे काउंट करोगे तो वो आएगा टेन थाउजेंड फाइव थाउजेंड यहाँ पे पूरे साल का डेप्रिशिएशन हमने इसलिए लगाया है क्योंकि मशीन हमने पूरे साल यूज किया है जनवरी से लेकर थर्टी फर्स्ट दिसंबर तक तो साल के एंड में थर्टी फर्स्ट दिसंबर 2019 को आपकी इस सेकंड मशीन की बुक वैल्यू होगी 45,000 तो इस तरीके से हमारे पास दोनों मशीन का डेप्रिशिएशन अब रेडी है अब हम इजीली इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर सकते हैं चलो सेकंड मशीन का डेप्रिशिएशन समझ में आ रहा है आप लोगों को तो हमारे पास दोनों मशीन का जो डेप्रिशिएशन है अब रेडी है अब मैं बात करता हूं टोटल डेप्रिशिएशन की टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन तो जो फर्स्ट ईयर होगा तो फर्स्ट ईयर में हमारे पास जो मशीन था उसका डेप्रिशिएशन हमने फाइव थाउजेंड लगाया था मशीन वन का बाद में सेकंड ईयर जो है सेकंड ईयर में हमने मशीन का डेप्रीशिएशन टेन थाउजेंड लगाया था और जो थर्ड ईयर है तो थर्ड ईयर में हमारे पास दो मशीन है फर्स्ट मशीन का ten thousand depreciation second machine का फाइव थाउजेंड तो टोटल हमारे मशीन का डेप्रीशिएशन फिफ्टीन थाउजेंड लगेगा तो इस तरीके से हमारे पास तीन अलग अलग अमाउंट है डेप्रीशिएशन की इसका हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देना है तो ये हो गया आपका पूरा वर्किंग समझ में आ रहा है आप लोगों को डेप्रिशिएशन का वर्किंग जी ओके okay. अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है तो हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि हमें डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाना है मशीनरी अकाउंट बनाना है और उसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है now we have only one minute so in the next session I will show you how to pass the journal entries आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको सेकंड सेशन में आपको समझ में आ सके कि हमने किस तरीके से अमाउंट लिया है इससे ज्यादा कुछ है नहीं फर्स्ट ईयर फाइव थाउजेंड लगाना है सेकंड ईयर में टेन थाउजेंड लगाना है और लास्ट में फिफ्टीन थाउजेंड एप्रिसिएशन है ये वर्किंग हमने कंप्लीट कर दिया है अब एंट्रीज करेंगे और मशीनरी अकाउंट बनाएंगे डेट थोड़ा याद रखना है क्योंकि इस चैप्टर में dates are very important first machine first जुलाई को खरीदा था और जो सेकंड वाला मशीन है वो फर्स्ट जनवरी 2019 में परचेस किया था तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के हम एंट्रेंस पास करेंगे मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे